Hai mai immaginato di combattere al fianco di Beric Dondarion e della fratellanza senza vessilli? Hai mai sognato di tessere intrighi e ordire complotti come Varys o Dito Corto? Hai mai immaginato di innalzare pire al Signore della Luce perché la notte è buia e piena di terrori? Noi sì, e forse possiamo aiutarti. Ciao, sono Francesco e sono uno dei responsabili di produzione di Dracaris, il risveglio della magia, Dracaris è un largo di tre giorni ambientato in un castello medievale, in cui ogni partecipante interpreterà uno dei protagonisti di una grande storia corale nel mondo del Westeros. Tutte le casate del regno sono richiamate in un castello da poco ricostruito, dove la magia, subita da secoli, si sta di nuovo palesando. Scontri, duelli, intrighi, giochi di potere, grandi storie tragiche. Potrai vivere in prima persona tutto questo e molto altro. Un LARP, Live Action Role Playing, gioco di ruolo del vivo, è come trovarsi sul set di un film che non ha copione e in cui tutti sono protagonisti. È una versione elaborata e più adulta di Facciamo finta che, in cui sarai il protagonista della tua personale saga fantasy e al contempo sarai la nemesi, l'amico, il compagno d'arme, l'amante di tutti gli altri partecipanti. Ciascuno dei 300 giocatori riceverà un personaggio dettagliato, completo di ambizioni, segreti, una personalità una posizione sociale e relazione con gli altri partecipanti. Per tre giorni agirai, parlerai, mangerai, dormirai e combatterai come se fossi il tuo personaggio, vivendo un'esperienza indimenticabile. L'organizzazione di questo evento parte prima di tutto dall'idea di un allestimento scenografico spettacolare, senza precedenti. Il lavoro da fare è molto, ma il team di scenografi che abbiamo messo in piedi è assolutamente all'altezza del compito. Standardi, armature, tavole imbandite, tutto dovrà essere curato nel minimo dettaglio, in modo che il giocatore abbia l'impressione di essere un attore all'interno di un set cinematografico. Chiaramente non mancheranno gli effetti speciali. Stiamo preparando delle scenografie maestose, spettacolari. I giocatori dovranno aspettarsi delle belle sorprese. Il gioco è immediato e alla portata di tutti. Non serve saper recitare, non ci sono regole stuse. L'unica cosa che dovrei fare è stare al gioco e lasciarti trasportare dalla magia di Dracarys.